agurtu nahi genuke baita ere Roberto Uriarte elkarrekin Podemosen bizkeko diputatua kongresuan Uriarte jauna egunon egunon bai dena ondo etxean azteko hau momentu honetan ia persona hori egin beharreko galdera baita bai etxean nau, e, nahizta bueno daki zuen ez atzo bilera izan genuen e, diputatuen kongresuan e, Madrilen bai. baina bueno ba, ba han hortan ba bakarrik egon zien e, ordezkari batzuk alderdi bakoitzekoak eta eta gehienok ba gure etzetatik ba botoa geneukan baina boto telematikoa eta eta bueno nesta mm. parte hartu esan eh erabakietan, baina, bueno, ez, ez eh, egon, eta, eta bakoitza bere, bere etxetik e, eman genuen botua. Galdetzen ba, Bai, bai galdetzen izun etxekoak eta dena ondo. Ez... Ai, parkatu, parkatu, etxean ondo. Bai, parkatu, parkatu, eh, ez, ez, ba, ez, etxean ondo, bai, etxekoak denak ondo, ba, eta, bueno, lasaitasunez, eta, bueno, ba, ba mundu guztia bezala, ba, ba, egunotako ba, e, eta, eta, bueno, ba, ba, guztien e, eh, jaikita ez ba, erosketatxo batzuk egitera, zeia, basiko azten egun batzuk eh, erosketarik egin gabe, baina ortsia hau ba, mundu mm. guztia bezala, erotu normalak. Zuean, famili politikoan, nola ere Eduardo Santosen txioa ikusi dugu, positibo eman duela, koronavirusagatik? Bai, E, bai edu lagun handia dut eta, bueno, ba, ez da denporazko iru, iru lau aste bete da ikusi nola, nola Madrien, zean e, justizia ministroarekin e, eh, biera batera joan zen, eta, eta bueno, elkarrekin egon ginen, zen ere ba, justizia bat sobrean nago e, eh, Madrien, eta Rafa Saiz de, de beta, mm, ba, bai. ba, eo, de Rozas? Mm, ba, ez, ba, ez, ba, ez, ba, ez, ez, ez, ez, ikusi genuen elkar, eta, bueno, barrotetik da, ba, hauetan ez jakin, eta bai, azizun berri ba, ba, positibo eman duela, ba, jente asko bezala, baina, mm. bueno, ba, normala da, eta jente asko ari gara, ba, edo ari da, e, guera honetan izan. Lehen duzu, gauerdia pasa lortu du Espainiako gobernuak kongresoren babesa, alarma egoera bi astez luzatzeko, Bart Pedro Sánchezek Espainiako gobernuko presidenteak eskatu zuen denbora eta leialtasuna. Ari da Espainiako gobernua alakorik aurkitzen leialtasuna, zure ustez, eskuinetik babes kritikoa, baina babesa etorri baizitzaion, atzo? Bueno, hori be ez dakiten orpera bainori kanpotik ikusi behar ez da zuek e, ikusi behar duzu egei egia esan balei altasun gehitxo ikusten dute hemen eh, Euskal Herrian edo este, ez dakiten e, nadeien esan bat ez ere eskuinen aldetik ez da ikusten lehi altasun askorek eta nahizta baimena eman baina denpora guztien e, ari dira ez dakite eh, noai deslegitimatzen deslegitimatzen eta eta nola bai bueno, ba, ni zaite bat ere gustatzen e, eskuinek hartu duten e, jarrera Madrien baina bueno hau azken baten ba ba, bakoitzaren arabera edo bakoitzaren ideien arabera ikusi horaz. nik eh, eh, ikusten dut alde batetik, ba, bai, e, eh, jetzuten zuten besterik, beste posibilitaderik alarma egoeraren aldeko botoa ematea baino, baina e, eta, eta saltzerakoan arrazoiak eta zerretikiak eta e, ez dakiten ikusi Itzetan etzen ikusten leialtasun askorik batez ere eskuinen artean beste beste talde batzuk ba, ba talde baikorragoak egon ziren bai izate ba, ba bai Euskal Herria bildu ba bai Euskal Herri jeltzalea da bai beste beste talde batzuk ba bueno ikusten izan beste beste naizta beti kritikatxoak egin behar dire baina beste beste respetu batez beste leialtasun batez eta beste jokabide batzuk ez eta baina baina bai e, hmm. eskuine espainiarrak bizkat e, gogortzo da ez da lar leial nire ustez, baina bueno, hori da nire ikuspegia bai. Aipatu duzu EH Bildu, EH Bildu Kataluniako alderdi independentistak bezala abstenitu egintzen, atzoko bozketan, mm. euren ustez beharrezkoa direlako konfinamentu neurri zorrotzagoak, besteak beste, oinarrizkoa ezten jarduera ekonomikoa etetearena, horren inguruko haotx gehiago ere entzuten ari dira PSOE eta Podemos iritzi berekoak dira, legia estrategia berdina, babesten dute momentu honetan konfinamentua zorroztu ala ez eh, dagokionez? Bai, ez dago, ez bakitzea erabakitzea zer den konfinamentu oso osoa eta zer den lehen behar izanezko e, aktibidade bat, ez baina, bueno, de, dena den hori azken baten e, desberdintasuntxoak egon edo edo beti dauden bezala alderdin artean, baina hori azken baten ba, ba gobernuari dagokio momentu baten bakoitzean e, neurtzean oraino, baina bai nik horra hartuko nuke ba, e, EH e bildu planteatzen zuen bezala, ez dakit e, konfinamendua beharrezkoa den eh, o, zabalago egin, baina bai da beharrezkoa eta hori oso oso importantea da. E, batez ere lan egiteko prest sentitzen ez diren pertsonak ez dutela kobren burua sentitzen babestua edo nahiko babestua, bezat euren, e, euren lanerako eskubidea zapaldua izan ez dedein, errespetatuak izan, izan daitezen euren eskubide laboralak naizta momentu baten estres batik edo dagoen batik, norbait kapasentzen espada espada bere burua gauza ikusten e, lan egiteko baez behartu da sentitzeko edo ez inongo kalterik jasatzeko e, egoera horregatik. Mm. Momentu honetan nik uste dute eskubidekin oso oso errespetu handia eukibar dugula, zaindu egin behar ditugula pertsonak, e, batez ere gure e, eh, plantamentu politikoak askotan erabiltzen ditugunak alde batera baztertu egin behar ditugu eta, eta benetan e, eh, noa eh, feminismoak eta ekologismoak edo ekofeminismoak erakutsi digun bezala ba, ideia oso importantea da bizitza e, erdian jartzea eta, eta zaintzak mantentzea eta batez ere pertsona partikularre pasatzen dituzten egoerak, behar bada beste pertsona bat gai sentitzen da beste gauza batzutareko baina pertsona batzuk igualez, eta horre respetu handi auki beharko litzateke eta, eta eskubideak babestu, ba, lanera joateko gai sentitzen ez diren pertsonak behar bada, e, eskatu behar, e, eroeak izatea, eroiak izatea, e, horrelako egoera baten eta euren, euren lanak lehen behar izaneko lanak izan gabe Eta hori nola egingo litzateke, zan dut nola justifikatu beharko litzateke edo nola adierazi gero Bueno, bideak aurkitu behar bideak aurkitu beharko lidateke, ba, behar bada norbaitek ez dakit ba, ba rekonozimendua edo nor, norberak eh, esanik sentitzen dela edo estres psikologikoa ez dela sentitzen e, gauza horretarako ba, ba ez dakit eh, edo, edo fakultatibo bat edo norbaitek, baina beintzat e, ez daitezela behar, lehen behar izaneko e, lanbideak ez direnak, edo enpresak ez direnak, ba, izan dezatela behintzat babes bat e, pertsonei ja, berez e, pandemiak e, e, sortzen dien kaltea baino kaldiagoa esortzeko behartuta sentitzen direlako lan bat egitera estena premiazkoa e, bueno, ba, ba, konfinamentu zabaldu gehiago e, bai ala ez edo kasutan importante izango litzateke pertsona partikularren eskubideak edo langileen eskubideak e, mantentzea, respetatzea eta mm. eta kontutan hartzea e, ez gaudela egoera normal baten lan normalak egiteko. Hala ere, norberak hartu ditzaken neurri hoietaz gain ez da politiko eta publikoa da eta adibidez sindikatuek bezala osakidetzako mila eta ez dakit dagoeneko zenbat diren sinatu dutenak, osasun profesionalak eskatzen dutenak konfinamentu neurri zorrotzagoak eta sindikatuetatik egiten duten galdera da gero hiltzen diren langile hoien ardura norena izango da orain beste neurri hoiek ezartzeagatik. Mm -hmm. Koizia da izuna, e, importantena da, e, ni ez dakiten behar bada, e, debekuan edo prohibizionismoan jartzen badu ezta bai da beste gustatzen ea da norbaitek uste badu bere burua e, ikusten badu kapaz ba, lanin bat egiteko edo egoerak e, askotan, oza, pentsatu behar dena pertsona bat guztaren egoera nola dagoen eta noraino sentitzen den behartuta gauzak egitera gustatuko eh ezaiskion gausak edo gustatzen ezaiskion gausak egitera edo edo gustatzen ezaion egoera baten egin beharreko osak egitera. Horban, niretzat importantena hori zeizango ditzatek ez da, e, bueno, ba, ba ez daitezela zela egoerak larria gotua da, ba, berez da egoera larria eta langile bat, e, ez da dila santu larria gotua ba, eta eta azken baten e, ez daitezela zela eriozak edo egoera E, gogorrak gertatu, ba, langile bat lan egitera behartuta sentitu delako e, naizta ba, babes guztiak ez izan. Orduan, e, argita garbi dago, ez dagoela babes nahikorik, eta babes nahikorik egon ezean, ba, langile, langile bat ezin da behartu, eta, eta esan duzun bezala, eta la, le sindikatuek e, planteatu duten bezala, ba, norbait kaltetua balitz, Ba, gerta ez dadila, ba, erantzuk izunik ez ez egotea, ez hor, noski estatuak gerora, gerora begira e, erantzun beharko duke, baina nik uste dut aurretik ere, importantea dela aukerak emara e, langilei behartuta sentitu ez daitezen e, lan bat egitera olako egoera baten eta babes nahiko gabe. E, atzo eatxe bilduko mertxe ezpuruak ezpimarratzen zuen nahikoa izan dela minutu bat euskal eskumenak ezabatzeko. Zer deritzuzu kritika horri? Berzentralizazioa salatzeko kritika horri? Bueno, hori nik uste dut mundu guztian ez dagoela, da estatu guztietan ez da, da estatu federalak izan e, errealitatea da e, gaitzez, oza, en, alarma egoera baten e, beti erabakiak aman komunian hartzen direla eta eta hau logikoa da, oza, nik e, atzo jartzen duen adibidea, baina, baina temporale baten dagoenean e, txasoan, Bai, kapitan bakarrik egon barron barra bueno, ba, horrela izaten da, eta ezin dira agindut ezberdinak eta bakoitzak bere aldetik jos ibili. Beste gauza bata, e, horrek ez duela zentralizaziorik egon behar denik, da, gauzak konsensus egin daiteke, eta nik uste dote gehiago konsensuatu beharko liratekela e, hartzen diren dabakiak neurri guztietan, e, bai bai estatu mailako gobernuan, bai gobernu autonomoan, bai e, diputazioetan, bai udaletan, nik uste dut eta konsensu zabalenak e, lortzen saiatu beharko liratekela gehiago e, arduradun guztiak. E, mhm. ordan, hori bai, baina beste hau zabata, e, baita kontutan hartu behar da, egoera alarma bat, edo alarma egoera bat estela egoera arrunta, da, ba, hor eskubide batzuk murriztu egiten direla, pertsonen eskubidea murriztu egiten, di, e, egiten dela, zabaldu egiten direla aukerak erabaki nolabait e, agintea gogortzeko, eta hori normala da, hori horrela gertatzen delako, krisi baten ezin delako egoera arrunt baten dauden e, tresna demokratikoak modu berdinean edo funtzionamentu normalean ibili horregaitik da egoera desarrunta, bera, bere logika hor dagoelako, baina bestalde batetik bai kontuzi ibili behar gara ze beti eskubideak murrizteko aukera dagoenean eta agintea zabaltzeko aukera edo boteria zabaltzeko aukera eta baita e, nolabait e, polizia erabakiak zabaltzeko aukera dagunean ba adi egon behar gara ze jakin behar dugu eskubideak zabantza daudela alde batetik behar dago eskubideak murrizteko neurri baten eta jentearen zirkulazio askatasuna eta beste askatasun batzuk neurri baten murrizteko behar izana dago, bai. baina behar izana ez dadila, e, behar izan hori aitzakitza tartu gehiagikeriak egiteko orduan beti mm. etendurak daudenean orlako egoerak daudenean beti adi, beti beti kontu zibili behar dugu, beti iritargoa egon behar da adize boteriak dakigunez eta beti dani dakigunez, ba, boteriak beti du, ego, eh, beti du joera gehiagik erabilia izatekoa, eta ba, bueno, ba, aurrean beti egon behar gara adi eta beti kontuz hilgi behar gara eskubideak gehiekin murriztuak izan ez daite eta e, justifikazioa daukan egoera batek eta dauzkaten botere batzuk gehiek erabiliak izan ez daite Armada dibidez? Bueno, or, oroar, oroar e, Zuri bai, bai. unik sortzen dizu esate baterako armadako militarrak Euskal Herriko kaleetan barrena ikusteak? Ez, nik uste dut, e, nik uste dut eh, bai beste gauza bat da, ez bai da antimilitarista garen ala ez, ejertzituak munduko ejertzituak kendu beharko liratekin ala ez, baina behin ejertzitua egonda eta behin e, gure soldatekin eta gure zergekin ordainduta badaude eta errekurtso batzuk baldin badituzte etxe barruan sartuta egote errekurtso hiek erabili gabe gaizoaren kontra nuke logikoa ikusiko mm. beste gauza bata baina ateratzea eztabaida antimilitarismoaren eta eramatea eta esatea, bueno, ba, badituzte posibilidade batzu, desinfestatzeko eta egiteko gauza batzuk, baina e, eh, kuarteratan sartuta euriko ditugu eta ordainduta ez ere egin ez dezaten, ba, ez dut ikusten logikoa. Beste aukera bat beraien bitartekoak edo diru partida horiek mm, ba, langile zibilei bideratzea, ez da garbiketan aritzea. Baina hori ez da, baina hori ez da alarma egoera bateko ez da hori da ez da bai egoera arrunt batetan erabiltzeko, egoera arruntean erabili edo ez da bai datu beharko litzateke, ejerzitoa behar den ala behar ez den ala beharko mm. litzateke. Baina egon baldin badau eta medioak baldin baditu, medio horiek ez erabiltzea e, ez, dut, ez dut ikusten logikoa. Hau da, mm. pertsona batzu daude, ba, daude rekurtso pertsona batzuk, jente gaztea eta lan egin dezakena eta lan egiteko prestatua daudena, eta egora baten daudena, ordon, jente hori kuartel baten barruan neuki ez egin gabe, e, ez dut ikusten e, logikoa. Orduan, e, ikuste dut horre nastu egiten dela, bi ez desberdin daudela, bata da ejertzitoa egon beharko litzateken ala ez, eta hor, noski legitimoa da, zeharo legitimoa da, plantamento antimilitarita eta ejertzitoen kontrako plantamentoa, eta beste eztabaida bat da, alarma egoera baten, estatu baten errekurtso pertsonalak eta materiala dituzten eta gainera prestatuta daudenak intervenitzeko dauden pertsona batzuk mantendu egin beharko lidateke zer ordaindu kuartelen barruan egoteko eta ez ere segiteko mm, ez dut logiko hori. Martxoaren sortziko manifestazioak lehen aipatu zuzuk martxoaren sortzia debekatu ez izanagatik eta are gehiago sustatu izanagatik Espainiako gobernua jasotzen ari den kritikei zer antzungo zenieke? Bueno, nik uste dut hori argita garbi e, horre atzo etxenik jaunak e, kongresuan esaten zuen e, ez, ez, ez, nola eh, eh, posteriori, Baude gaur, gaur egun atera dira jente asko ba, superheroi hori bezala kapitana posteriori. Gauzak gertatuta gero eh, dakitenak zer egin behar izan zen bere garaian, ezta? Orduan, e, bokseko jenteak esaten du ez, eske problema da manifestazio feminista bat etzela debekatu eta horren ondorioz dauko, ba, begira, pandemia mundu guztian dago eta, bueno, are gogorra ojartzen dira, eta esanik, e, errua gobernuarena da, ez, ez, ez zigutelako debegatu, epekatu e, gure kongresua egitea, boxen kongresua egitea, izu. Eira, ez gaitezen, e, ez, ez erokerian erorizta. Ba, mundu guztian gertatzen ari den pandemia bata, ez da gauza bat leku baten bakarrik gertatu den, ez da gauza bat bakarrik e, erabaki bategatik gertatu dena, ez dut ikusten, bueno, azken baten eskuinek badute, e, nolabait aprobetsatu naia e, e, ura euren, e, e, errotara eramateko asmoa, eta nolabait ba, feminismoaren edo manifestazio feministek go, e, feministak gorroto dituztenez ba orduan hoiei leporatu e, ez dakit gaizoaren kontagioak eta gozak bueno, momentu horretan e, etzegoen ziurtasunik norainoko arriskua zegoen eta eta bueno, momentu hartan etzen hartu erabaki hori eta eta etzen hartu ba etzela etzegola koronabait e, arrasu momentu horretan hartzeko eta gero jakin izan. Binean gehiago noraino joan diren gauzak, ba hartu dira hartu beharreko erabakiak orduan nik uste dut hori aitzaki bezala hartzen eskuinek e, justifikatzeko legitimatzeko feminismoaren kontrako gorrotoa eta danamaten borroka ba, leporatu nahirik feministei gertatzen diren eh, problema guztiak. Eta, bueno, eh, ez dut uste horrek eh, buelta gehiago behar duenik. Urkullu lehen dakari aurrengo egunetan bango da legebiltzarrera, koronavirusaren krisian hartu dituen neurrien argibideak ematera, ze ikuspegi daukazue jaularitza egiten ari den kudeaketaren inguruan? Bueno, sasoia da. Sasoia da joateko, sasoia da aurpegi emateko, mm, baina, bueno, e, Eh, nik uste dute eh, nesta berandu etorri ondo dagoela e, komeni dela alik eta argitasun guztiak ematea, zema eta argibide gehiago sema eta transparentzia gehiago ego, ba, obez, da? eta ba, nik, nik e, bai errekomendatzen diot lendakari jaunari, baita errekomendatzen diet diputatu nagusiei, baita e, baita alkatei edo behintzat, eudeli edo, edo, edo udalen federazioari informazio gehiago, transparentzia gehiago, e, jenteari lasaitasuna ematen dio, ikustea, agintariak ere hor daudela, e, agertzen direla, arrazoiak ematen dituztela, saltzen dituztela uren keskak, gainera ondo egongo litzateke hori ba, ba ba ez dakite tono errespetosoak eta nolabait kaleko jendeak bezala izegin da eta esplikatuta izu hau gertatzen da hau ez gertatzen oraino izten gara ni pentsatu holako egoeratan e, jakiten dala norden eh, benetako ez dakit nolabait esateko itsasontzean ba no? benetako ka, ez da dene kapaz eh, egoera ba, normalian gauzak eguzkia dagoenean eta e, egualdi dagoenean ba mundu guztiak e, daki gauza esaten baina holako egoeretan jakiten da ba, ba, pertsona bat e, nola egina dagoen edo zelakoa den, eta nik uste oso oso importantea dela momentu honetan agintari guztiek aurpegi ematea, agertzea, azalpenak ematea, lasaitasuna transmititzea populazioari, eta hartu behar diren neurriak ondo esplikatzea, ze askotan ba, ba ez ditu ondo e, kaleko jendeak edo, ez ditu ondo ulertzen eta eta ondo asaltzea, ondo mm. esplikatzea eta eta eman behar den denbora guzti ematea e, asaltzen zer egiten ari diren eta zer gaitik azten dituzten azten dituzten neurriak. Sánchezek azpimarratu du virusa gain ditu ondoren sendotu egin beharko direla ongizate estatuaren baliabideak ze debate geratuko da gerorako gurean ere Bueno, nik horre eh, eh, idatzi dute eren egun eh, artikulu bat, e, eh, unkari digital baten, eta esplikatuz nire, nire posizioz. Da nik uste dut e, eh, gehiage ari garela epe laburreko beti bezala politika gintzan gehiage ari gara epe laburrera begira eta e, egun negroko e, gauzetara begira eta pizkat e, eh, begira da luzeago bat behar dugu, behar dugu jakin nondi gatozen eta noragoa zen, eta ez bakarri zer gertatzen den egun bakoitzean, egun bakoitzeko txikikeri guztiak e, ezagutu baita epe luzera pentsatu eta, eta nola reflexio bat egin eh, pentsatu nolako ikuspegi politikoak izan ditugun, nola ikusi izan dugun merkatua eta eta kompetentzia pertsonen artean eta kompetentzia bakarrik oinarritutako e, ekonomia bat eta esko operazioan oinarritutakoa eta begiratu zer egin behar dugun, zer aldatu behar dugun hemendik aurrera e, nola jartzeko ba, feministek esaten duten bezala ba, politikaren estabaidaren erdian bizitza jartzeko eta zaintza jartzeko eta ez jarriko bakarrik e, ba, ba, irabaziak, etekinak e, ekonomiaren sustrai bakar bezala, baizik beste, e, beste plantamentu batzuk egiteko ez bakarrik e, eta batez ere esan du gogortuta atera behar dela gogortuta atera baino behintzat e, haul, haul, haulduta atera ez dadin zeren e, krisi guztiak aprobetsatuak izaten dira, beti dago jende aprobetsatzeko prest, beti dago jendea, edo jente asko dago kooperazioa eta e, eta elkarlana e, eta bere sentimenturiko berenak ateratzen dizkiotenak krisiak, baina badaude beste pertsona batzu bere pres daudenak lapurretarako, pres daudenak e, etekina ateratzeko beste inkaldetik eta e, krisi guztietan gertatzen da ondasunaren konzentrazio bat egoten dela. Bintzat, hmm. ez da dila egon konzentrazio gehiago esku gutxeotan diruaren konzentrazio gehiago krisiaren ondoren. Zate batera nik ez diot inolako logikarik inolak eskatzen, baina ez diot logikarik guztien zergaitik purtsa zabalik egon behar da. Zergaitik bilboko purtsa zabalik egon behar da egoera honetan. Zergaitik pertsona batzuk jarraitu da dute espekulatzen nahizistak gauden egoeran egon eta aberazten egon beste batzuen eh, galerekin, eh, ba, bueno, gauza guzti hauek ere ez da baiatu inberko genituzke. Amaitu egin behar dugu, baina bide bat ezkarmen kalbo presidente ordeak positibo eman du, bere ordezkoa Pablo Iglesias izango da, la hori baztertuta dago eta hainbat iturrek epatzen duen bezala atzerri gaietarako ministro izango da González Laia? bueno, ultraskuinaren e, arazoak edo preokupazioak ez da zaite. Bueno, en, presidente ez dagoenean, ba, presidente ordeak gero bigarren irugarren ez da, ez da, horri, horri jarraitzen du, obsesioa dago, ez da, obsesionatuta daude, ba, eh, iglesias komunista dela, eta komunista bat ezin dela, bueno, ba, orain bete batzuk, eh, obsesionatu da zeuden Podemos ezin zela gobernura iritsi, eta eta ezin eskoa zela, ba, Europa baten, gobernu baten, eta ba, euren eh, obsesioa dira, ez be, nada, presidente izango da, ba, ba presidente espadau, ba, bere ordezko izango da, lagokio, ez ez ondo Zure ustez, eh, Carmen Calvoren ordezkoa Pablo Iglesiasek beharko luke izan? Ia, badago, badago <laughs> presidente bat, e, bere, jo, bere zerean dagoena, gero badator leningoa, badator bigarrena, badator irugarrena, badator laugarrena, bat dago kionari to, tokatuko zaiz momentuak Konforme naiz eta, esan bezala atzo zerrek adibidez aipatzen zuen, kartera hartutako epen arabera, legokiokela eta kartera, ba, itxura ziglesia sekoaino lehen hartuko zuelako arantxa Ez <laughs> dio minutu bat ere, gauza, gauza hori, ez ba, dira gure ardura, erritarron ardura ez dira horiek. Konforme, Roberto Uriarte, eskarrek asko gorbe, zen Euskai Ratian izateagatik. Ni eskerzeu eri aukera mateagatik egiteko eta eskarrek asko.